60. Okay, du, äh, ja die Tür hörst du, wenn die aufgeht. Ähm, Guck du, ja. guck du auf, in Richtung Halle von da, ich guck ein bisschen von links. Er hat die Öffnung, da müssten wir erstmal sicher sein. Dann, ah ne, das ist der Jeff, der Tote. Okay, ich bin jetzt vorne ein bisschen. Zwischen diesen zwei Stallhäusern hier, Bankhauses bin ich. Die lassen sich jetzt Zeit mit dem rauskommen. Ich weiß nicht, ob der eine, den ich zuerst gesehen habe, ob der hinter der Halle war oder dann reingegangen ist. Nicht sicher. Geh mal hier rum. Bist du gerade Richtung Öffnung da? Denn... Ja, ich bin rechts von dir ein bisschen. Ah, ich seh's, ich seh's. Da ist immer noch Palaver drin. Hm, die bleiben aber erstmal da. Okay, ich habe gerade einen an der linken Öffnung von der Halle angeschossen. Was sind die drinnen? Noch? Der ist zurückgegangen. Der hat auf jeden Fall ein paar Kugeln gefressen. Ja, bei mir hinten kamen auch welche an in der Wand. Da ist eine M4. Wow, okay. Da ist eine M4 ohne Schalli. Okay, ich gehe zurück einen Schritt. pieken oder was? Was sehe ich da gerade? Ne, das ist ein Ding. Scheiße, ey. Die, diese, die Runde ist was härter, auf jeden Fall. Das fühle ich jetzt schon, ey. Fühle jetzt schon. Hm, ah, 34 Minuten Zeit. Ja, die müssen ja immer rauskommen. Ah, der hat mhm. gerade links versucht. Also ist einer in der Halle oder? Ja, mindestens einer. Der wollte okay, links okay, raus, okay. der wollte links raus. Ich sehe jetzt am Eingang nicht direkt, weil da der LKW davor ist, aber wenn die rechts rumpfuschen sehe ich die. Ich schieße einfach auf die Scheiben ein bisschen, um die ein bisschen in Rage zu bringen. Hast du die rechte Öffnung denn von, dem, von der Halle? Nee, ich sehe nicht direkt hin. Aber wenn die rauskommen und nach rechts pushen, sehe ich die. Ich sehe alles, ich, ich, ich sehe alles vor dem LKW und die linke Öffnung. Ja, ich gucke immer noch hinter uns, wo wir gerade am Anfang ist, durch sind. Ist, ist vernünftig. So stehen wir eigentlich gut erstmal. Ich hab jemanden Hüpfen. ne? Ja, einer ja. ist gehüpft, Gift. Zero mal auf 150. Der piekt wieder. Wow, er hat mir gegeben. Autsch. Gleich mal HP. Ne, alles gut. Der hat nicht so starke Patronen, aber der hat mich auf jeden Fall gesehen. Meine Posi ist aufgedeckt. Ja, wechsel mal Posi. Ja. Wechsel Posi. Ich habe ihm aber auch gegeben, ne? Ah, warte mal. Ich schieße einfach random. Der trifft aber gut, ohne Scheiß. Der hat mich auch getroffen, ey. Jedes Mal, wenn ich mit dem Kontakt da links hab, trifft er mich, ey. Und ich treffe ihn, aber... Oh, ich sehe einen rechts. Der wird abgeknallt von innen. Ist ein Scaff rechts an der... Ich glaube, ja. Ist ein ja, ja, ja. Ah, der wurde gerade abgeschossen von denen. sind ja auf jeden Fall zu zweit bei dem Ausgang, ja, wo ich ja, ja. Einer schallgedämpft mindestens und einer, einer ohne Schalldämpfer. Ich will was versuchen, ich werde wahrscheinlich sterben, aber egal. Na dann versucht das doch nicht. Ja, lass es. Ich lieg halt einfach vorne, ja, ich muss aber, wir müssen mal so ein bisschen... Wer schießt denn da von den Zügen aus? Das ist ein Toskev. Okay. Ich bin wieder zwischen zwei Stahlhäusern hier, Bankhauses. The fuck war das? Aber man kriegt halt keinen guten Winkel, ne? Nee. Nicht ohne Gefahr zu laufen, ne? Ich piek einmal links ums Haus. Sonst komm du mal zu mir hier, warte, zu der Tür. Warte mal eben, warte mal eben. Oh ja, jetzt habe ich einen Blick. Bitte piek nochmal. Ah, nicht getroffen, scheiße. Der einer steht offen rechts in dem... Ich komme zurück zu dir. Einer ja. steht auf jeden Fall re äh, rechts offen in dem Gate. Okay. Bei mir schlagen mir schon wieder Kugeln ein, was denn das? Ja, der schießt grob rüber zu meiner alten Position, weil er auch nicht weiß. Ich muss noch einmal einmal die linke gucken, ob da jemand raus will. Ich könnte nach rechts pushen. Ich komme jetzt zurück, zu, ich komm jetzt zurück ja. zu dir. Wenn dann komm du mal zu mir und dann pushe ich nach rechts. Okay. Pass auf, ne, bei den Jungs, ne? Äh. Der eine trifft gut, oder? Ne? Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn, warte. Einer ah, ist hinterm LKW. Hinterm LKW? Okay, dann ja. nehme ich meine alte Pose wieder ein. Denk mal, die Tür wird... Warte. Hinterm LKW, weiß ich Bescheid. Ich glaube, er ist ich glaube, er ist wieder reingegangen. Ich habe ihn nur kurz zwischen LKW und Anhänger gesehen. Jetzt rege ich mich gerade auf, dass ich den kurzen Lauf benutze. Oh. Ich habe gehittet, Headshot, aber der ist noch nicht down. Okay. Ich muss kurz nachladen, dann bin ich dabei. Okay. Ja, jetzt schießt auf meine von, Position, von wo, ich war. Der, rechts, rechts drin, ganz rechts. Äh, okay. Äh, rechtes Tor, ganz rechts. Der schießt auf meine Pose hier. Okay, okay. Dauerhaft. Ja, okay, die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich. Ich renn zurück. Ich hab drei Stück locker. Ja. Oh, da ist eine SV. Ich bin wieder hinter Blue. Alter, was haben wir denn? Der versucht ganz Zeit links aus dem Tor zu fliegen. Sniper ist links. Oh, wie trifft er mich, ja. Wir müssen halt hier nicht auskochen, aber wir können. Was ihr wollt, Jungs. Äh, ich könnte rumpushen, wo wir ursprünglich rausgegangen sind, auf das Dach von den Garagen. Vielleicht sehe ich von da besser rein. Ja, dann, dann mach das. Welches Tor wieder gehittet, der hat auf jeden Fall ordentlich gefressen. Okay, ich push da jetzt. Ja, wenn die guten Medics haben und haben. Fuck, ich bin jetzt ja. Was bist du? Ich bin jetzt bei euch, ich bin durch. Ja, okay, ja, okay. dann ey Jungs, äh, Rückzug, Rückzug, Rückzug, die Öffnung raus, raus, komm. Okay, okay. Der ist, einer hat uns umwandert von hinten, der kommt jetzt auf, von uns links, von uns links kommt einer. 100 Pro. Ist er bei der Öffnung raus? Ja, ja, genau, genau, genau, der okay, ist durchgepusht. Ich sehe ihn ganz, mal, hinten, ganz hinten, ganz hinten, ganz hinten, an der, äh, Steck. Einer auf dem Scap, aber der andere ist, da ist er. Deck down. Ja, jetzt passt auf, jetzt passt auf. Die anderen da ist noch ein Scaff. Ja, hol den weg. Scaff down. Hier. Hier auf den Hügel, wo ich stehe, kann man gut drüber gucken. Okay. Reload. Ich flank komplett, kann sein, dass die nachgerückt sind auch. Ich weiß es nicht, ey. Ich bin jetzt vorne am weißen Truck. Okay, warte, ich push mal nach. Ich würde sagen, wir lassen den liegen ich und push an der Mauer. Lass mal komplett rechts rum. Komplett rechts rum. Okay. Ich deck euch beim Pushen. Ich spiel da rein ein bisschen. Wir gehen einfach komplett rechts weiter. Bis hinter die Straßensperrung. Absperrung. Au. Okay, ich lag nach. Unser Lag. Ich komm nach, deck mich. Ja, warte kurz, ich muss noch einen Schritt weiter. Ich schieß einfach mit rein. Okay, ich push. Okay, die Leiche liegt ziemlich offen, habt ihr ja gesehen, so, ne? Ich glaube. Okay, nicht mehr schießen. Reicht, reicht. So, einer muss ganz rechts halten. Ja. dann halten wir hier ein bisschen. Ich jetzt ähm. ziemlich scheiße stehe gerade. Die Leiche liegt am Gate davon. Ja genau, oder? am Gate wollte okay. wir uns umwandern. Am erst am letzten Gebüsch vorm Gate. Ja, ja, ja. Da liegt die drin. Ich will trotzdem irgendwie noch aufs Dach hoch, aber. Ich würde fast sagen, ich gehe den looten, Alter, aber ich weiß nicht. Oh, lieber noch nicht, oder? Ah, jetzt kommt sein Mate, sein einer kommt nach. Ja, äh, ich habe ihn gesehen. Warte, warte, warte ja, und äh, oh, äh, äh, äh, da ist ein Scaff, oder? Ich weiß nicht. Ja, Gap, ist ein Scaff. Lass ihn laufen, mal gucken, vielleicht ja. baitet der andere. Lass ihn mal laufen. Ich wette, das ist der ohne Schalldämpfer, der Held, der da vorne liegt. Der Held. Er wollte cool sein, ohne Schalli und so. Ja, rocken, rocken. Und jetzt liegt er da mit seinem Talent. Zeit 25 passt. Er kommt zurück natürlich. Ja, dann legen wir den 1. Nee. Doch jetzt 1, 2, schießen. Kannst du bitte umfallen? Alter, ich hab zu so weg. Mein Nero ja. ist zu weit. Oh. Jetzt kommt er zurück. Und tschüss. Hat jemand hinten rechts, ja? Ja, ja, ja. Ja, ich. Ich, ich glaube, ich push da jetzt hinten rechts rein und geb's doch. Okay, mach das. Ich mach das jetzt. Da, da kommt, kommt, einer raus! Er ist tot, tot. Fast MT-Helm-Typ, tot. Lol. Hast du eine Granate noch? Ich hab keine mehr. Nee, ich auch nicht. Ich, ich renn trotzdem jetzt Okay, hinterher. er ist tot. Nee, dann ist nur noch einer. Bleib bei uns bitte. Bleib bei uns, da liegen jetzt zwei Leichen. Brech mal ab. Da sind nur noch zwei. Einer muss immer noch hinten decken. Ja. Die haben jetzt fast alle tot. Ich denke, das waren drei Stück. Der mit der Sniper lebt noch, sag ich. Ich bin jetzt kackend dreist und push den. Der, der mit dem MTL. Also der liegt hier tot. So, ich loot den jetzt eben. M4 hat er. Das war der mit... Ich kann nichts sehen, das Looten dauert ewig. Okay, der hat... Äh ich bin bei dem Tower jetzt. Und oh, das war der ohne Schalldämpfer hier. Okay. Warte. Ich, ich gehe langsam zur Öffnung. Vor. Ja, ja, aber ja, lass, lass mal im Moment nur einlooten. Du machst ja, gleich... Ja. Ich bin neben der Öffnung, nur dass ihr wisst, wo ich bin. Oh. Der hatte äh, nicht so gute Muni zum Glück. Guck nochmal kurz in die Hosentaschen, weil ich keine Pennies bei hab. Nicht genug. Eifake, Eifake, ein Painkiller, danke und eine Granate. Jetzt auch mal schmeißen können. Okay, die haben sich komplett verschätzt mit unserer Pose. Okay. Hinter uns, down. Du bist down? Nein, nein, nein, ich nicht. Okay. Der ist down. Okay. Hinter uns kam der angeschlichen, der ah, kleine Fix. Was war das? Einer von denen oder irgendeiner? Weiß ich nicht, da kann es CF gewesen sein. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Bist du jetzt vorne an der Leiche? Nein, nein, nein, ich bin hier. Nein, ich meine den Am Lukas. rechten Tor. Ich bin, nee, ich bin äh, noch am Eingang. Öffnung. Lukas, räum den mal aus hier. Einer räumt den mal aus jetzt am Gate hier vorne, bitte. Ach, am Gate. Okay, okay. Komm mal rüber. Äh, ich weiß nicht, ob das hier ein Scaff ist. Das ist kein Scaff, ja, der vor mir ist. Ja, dann halten Das ist der mit der VSS, das ist der Typ. Ja, nice. Dann an, warte noch nicht looten. Warte, VSS, dann ist das aber ein anderer. Äh, nicht VSS. Diese, der es äh, hat auf jeden äh, Fall was ja, Dickes warte, hier. Warte, halt, halt einen Blick drauf. Ich hab einen Blick auf euch beide. Ich lasse den Lukas erst looten und wenn der fertig ist, lootest du den. Ja, der hat das, ja, der hat, wollte uns umlaufen, der kleine Bauer. Ja, ja, klar, muss okay. er ja. Ich hab dann gelootet. Hast du alles raus? Ja, der hatte noch viel in der MP okay. und. Okay, Callpack und Kontext. Okay, dann gehen wir jetzt alle zu dir rüber, dann haben wir die zerstört. Ah, ja, oder könnte einer noch leben vielleicht. Ja. Äh, guck mal, guck mal auf den drauf, das ist der aber, oder? Der hat so eine fette Waffe drauf. Ja, aber. da ist auf jeden Fall noch einer in der Halle drin. Äh, das, ist der, das ist der Sniper. Ja, ich loote seine SV, Waffe. SV, da ist der SV. Ja, SV 98. Da, da ist noch einer in der Halle. Okay, da ist okay, noch okay, einer in der Halle. Okay. Mit, M mit M4 oder so. Okay, halt, ich halte äh, ihn von rechts, du hältst ihn von links, da kann eigentlich nicht viel passieren. Pack da Tricep und so alles schön ein. Naja, ja, habe ich alles beide noch eben kurz Taschen und so looten. Kein Stress. Ja, dann haben wir die äh, ausgekocht, ne? Ein, einer lebt noch. Ein, zwei, ja. Nicht vergessen. Ähm, ich guck mal, was der für ein Level hatte. 42, das war der ja, eine von gerade, Alter, <laughs> lol, ey. So, der meine hat's. Okay, ich werfe mal eine Granate in die, in Bude rein. Ich habe wieder eine aufgehoben. Okay, die ist drin. Nice, jetzt habe ich wieder Kopfhörer, ey, die sind so geil. Okay, wollen wir den Reload. Wollen wir auf den Scheißen oder pushen? Ich hab. Kurz Reload. Ich bin voll gelootet. Ich bin voll gelootet, ich brauch nichts mehr. Der kann vergammeln meinetwegen. Ich hab ein empty Backpack, also. Ja, ich hab den Backer jetzt gerade noch aufgesammelt. Wow. Aber du hast einen M4 eingesteckt. Ja, ich hab einen M4 eingesteckt. Ähm, ganz ehrlich, warte mal. Ich geh da jetzt mal an die Lagerhalle dran und hör mal mit Kontext. Ich will den Helm geben, um abzuhauen. will das Warte mal, ist da, was ist das denn? Nee, das ist kein... Wenn irgendwas unklar ist, drauf schießen. Ich renn jetzt einmal links lang. Ja. ja, er ist drinnen, 100 pro. Hab ihn gehört. Ja, ich höre ihn auch. Rechte Seite. Ich hab oben, ich deck oben ab. Vielleicht ist der oben drauf. In dem oben gucke nee, ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist nicht oben. Ich glaube, er ist rechts gleich irgendwo. Nee, er ist rechts unter dem umgekippten Regal. Rechts unter dem. Er ist tot, er ist ja, tot. Ja, okay, Vorsicht, vielleicht ist noch einer hier. Ganz cool bleiben. Vielleicht ist noch einer da. Das ist der... Boah, hier liegen überall Kunden, ne? Warte, noch nicht, noch nicht, vielleicht ist ja, noch einer. Ja. Ich gehe jetzt erstmal die Halle durch. gerade irgendwer gesprintet von euch? Ja, ja, ich. Ich auch okay, kurz. Okay, Ich sprint bis zum Ende jetzt einmal. Okay. Okay, die Dann Schattenwand ist auch alles leer. Okay, ja. das war's, glaube ich. Was hat Leck, er? Leck. Der ich loot den mal an. Der müsste auch gegiert sein, ne? Oh ja, M4, ah ne, AK, N. Boah, hier, der hat auch noch ein bisschen. der, Oh, haben die zerstört wieder Arm und Nagat. Hier ist noch eine Packer, kann sich jemand einstellen. Was hat der? Ach, hier liegt noch ein Kunde, hier liegen zwei Kunden. Lol. Hier liegt noch einer. Ich nehme mal die Comtex auf. Was, hat, was hatte der jetzt? Auch M4, ne? Äh, der äh, nee, nee, Silenced AK hatte der bei den bei Ich meine ihn hier. Äh, nee. Hier, der hat eine AKSU. Okay. Silenced. Okay, aber ohne das war ein 5 squad Sag, ey. Hello. Geil, Junge. Well played. Well played.